کاردامه ها رو دادم داری چه غلطی میکنی ها؟ سه تا تجدید آوردی؟ چرا اینقدر مهربون شد بزرگوار چی شد؟ یا مهربون شدی؟ چی؟ هی هیچی بابا محمد یاد دوران مدرسه رفتن خودم افتادم چه روزا خب ها بریم ببینیم دیگه نه نه نه نه الان نشون نده حوصله ندارم ببونه قسمت بابا. بعد آخ آخ آخ تو رو خدا بس دیگه آخ خدایا بسته آخ فیوزه به درد نخور تو آبروی منو بردی چطور تونستی فقط 29 جزء قرآن رو حفظ کنی ها مردم همشو حفظ شدند ولی توی به درد نخور آقا جون فقط یه جزء خفه بزن بزن یا شیخ ابو اسحال جوری بزن که پاهاش تابل بزنه با نتونه راه بره <laughs> حتما حتما خواهم زد خدا بس دیگه خاموش خاموش ای نادان تو تنبلترین شاگرد منی و باید هر روز تو را به فلک ببندم تا درس عبرتی برای بقیه باشی <laughs> خاموش ای گرم ساق هی آجون بهت حق میدم اینقدر اغدهی باشی واقعا کودکی سختی داشتی <sighs> منو بزن آقا جون منو بزن تا خالی شه بابا منو بزن نه آخه منو بزن هی آقا جون خدا رحمتت کنه ولی من هیچ وقت نمیبخشم شوخمم که نمیبخشی مرتی که چی؟ از جلو چشام گم و گور میشی یا خودم بیام گم و گورت کنم باشه بابا برو بینم <laughs> بزرگ با خودمونی بچه بودی که الله شبیه گلابی بودم ما چی؟ خفه شما مرد تو راهی کرده بودی دیگه چی بود اون آخه آبروم رفت دفعه به بهتر راهی کن باش با باش دفعه به خیالی رایت میکنم مسخره خب بچه ها لایک و ساب و کامنت و اینا فراموش نشه دمتون گرم مرسی